Egal. Er bekommt keinen Rückstoß. Oh, Knockback. Ich schlag rauf. Ich schlag rauf und ich schlag rauf, er lebt noch. Er hat auch Fastian wahrscheinlich. Ja. So, jetzt, halt, jetzt muss ich ein Video machen. Jutta, YouTuber HD. Okay. Schreib mal rein Nutbacker, boah, <laughs> ich kann gerade nicht schreiben. Hab ich schon. Ich hab einfach so oft schon aufgeschlagen. Die Timon noch, oder? Nee. Nein. Die Teamen. <laughs> Der war fast noch selbst reingefallen. Mann. Lol, er hat beide auch. <laughs> ja gut, der kann auch übertreiben. Stimmt das dann nur voll an und so. Starte glücklich ins neue Jahr mit drei Monaten